Tao bên ngay mẹ Biết chuyện Đây là mình Biết chuyện thắng đòn Giờ Em cực trâu nó là Nó đã vào rồi đấy Rồi bây giờ mình bật lên thử từ lại Rồi Mở cái nắp này ra nhé Đinh mình chụp xuống ha mình chụp xuống à, chụp cái chân phát dùng tay hơi à, nó không thuận lợi lắm mình chỉnh lại cái cầm lại tuột tay nó dây nó dịu đó chụp thuận lợi ha chụp cái chân phát xoay ngược nó lên trời nữa liên tục lên trời này liên tục cái đèn này cái đèn bàn của mình này, này cái đèn bàn của mình đèn bát phục Đấy. cái này mua lắp thêm cái này cũng có thể lắp thêm à, cái à, flash à, lắp ngoài bản thân cái máy này thì nó cũng có flash rồi nhưng mà nó chỉ gọi là cái vui ừ, cái nút bên này xoay cái chế độ điều chỉnh các cái độ ừ, à, ừ, xoay thì cái màn hình nó thể hiện khác nhau <laughs> đấy, đấy nhá đấy, ờ, đấy. nói chung là tầm uh, ừ. 28 29 triệu với cái máy ảnh và cái lens à, này á thì ổn à, tất nhiên là mình mua đúng cái đợt giảm giá của cái thằng à, Fujifilm cho nên là 训练，好，嘿，打完了，老爸。啊，老爷，洗脸水好了。 <laughs> 阿龙啊，还有没有啊？嗯，啊，有有有，还有刀啊。耍七星刀啊，七星刀。 气呢，接着，哈，嚯，大爷听好了，哈，嚯，你的啊，中五十，哈，G O I P，再来，来一个，你呢？来，呃，喵，喵。

老爸。

兄 <laughs> 弟们，我有啊，早就借绍给我们了。来了，老三，哎哎，你也是老大，一个红啊，两个虾，哎，两套，就我，够啊，够啊，够啊，上班啦。两套啊，热闹啊，兄弟们，好，人呢，十八。

保护士兵，刚过一帮人，哎，终于告一段落。老大，我相信都是对的呀。哎，等这些货装好箱上船运到外国，那时候各位可以开开心心拿一回钱，回乡与家人一过好日子。梁汉是啊，死啊！哎，嘿嘿，人呐，不会有什么坏心眼。下一次我反的，顾总管。 刚才是你说好事。哎，上山的小路。我说我反对出卖这批国，我会告诉你爸爸，你不吃饭了。 <laughs> 当有啊，保护这批宝物离开宫廷是希望乱世平定之后回去。现在老佛爷死了，我们的辩解结清朝已经亡了，还算什么国宝？亡的是清朝，而不是中华民族。 这些都是中国人列祖列宗留下来的。各位兄弟，是中国人。的国。越来出生。我这批所谓国宝不能卖，没有好吃办法，安全的用。对手有奖。无非是为了这批不能够吃 也不能够穿我刚网，我们跟人家打过多少场舍生忘死的血战。幸亏王员外还不趁这个两全其美的机会，把在外交界任多年的人事关系为我们找到了一些喜欢这种破烂东西的买家，落脚生根，从何说家人兄弟过好了，我们兄弟的事你不用管，我会把宝物装箱，我相信不会有人管。少爷，到了，我反对。这个不用担心，我先走了。 顾总管，刚才是你说话是？不是？你吩咐弟兄们去卖这批国宝。我大当归女大当。当年我们保护这批宝物离开宫廷是希望乱世平定之后回去。现在老佛爷死了，我们的辫子也剪了，清朝已经亡了，还算什么国宝？亡的是清朝，而不是中华民族。这些都是中国人列祖列宗留下来的遗物，是中国人的国宝。 如果这批所谓国宝不能卖，你又有什么更好的办法安置这帮弟兄？有手有脚，什么地方都可以落脚生根。为了这批所谓国宝，老爸，我……过多少场舍生忘死的血战。如果还不趁这个两全其美的机会，把这个烂了，的圣给扔了，老爷，起来睡好了。为这批破石头，烂钢瓦去拼多少条命？还有没有？呃，还有，生根。还有，还有刀，如何说起？七星刀啊！我看你是累。七星刀。 总之一句话，我反对出卖这批国宝。运气呢？兄弟，哎，我们兄弟的事你不用管，我会把宝物装箱。最重要的，是赶快替我安排好上船的事情。这个你不用担心。好，你的啊。

你啊，有拉链是快啊！你说。好。快快快，上，上，快关上！是水龙头啊！你看看，你裤子都是。 不能肯定有他也会有啊，早就介绍给我了。哎哎呀，我去帮忙啊！哎，看到啊，我是从小到大都蛮喜欢的，我都喜欢。哎，怎么样？哎，赵倩，来，跟着这个。Dạ, đây là kinh khủng Nói ra là Mấy cái kia Ông nói là Đó là sợ Sợ là Cảm đến là Chúng ta Chúng ta 那里，那个女孩子呢？哎，上山的小花也一样。我不会干，你爸爸，你不吃饭了。没有，慢慢找吧。啊，好，好，好，好了，兄打完了，好吧？好，可以，起来。 各位兄弟，好了，拿出月来，还有没有？啊，有有有，还有刀，没有好吃，也不用贵刀，不为是为了能够吃，也不能够穿。告你，其实王员外，连着他一屋子的外交界、土木工业、官僚，给我们找到了一切，以我们梦断过去的百年之地。

光盘们卖掉了，国宝！张彪，那件宝你也给我两百万！别捡宝，去七星刀啊！傻小子，昨天是哪了，子？快练流星刀！清朝已经亡了，还算什么国宝？当然是清朝这边的。